пошло? Что такое? Что я не понимаю? Там птичка. Мяу, тебе помочь перепрыгнуть? <gasps> там жук сидит на окне. Вон он, его не видно. Вон он. Давай, иди. Ну что? <gasps> Ой, чуть-чуть, ой, чуть-чуть. Не ловится. Не ловится клоп. Ну ты щеки свои почесать успеешь еще. Давай, клопа лови. Ой, охотничек. Охотничек. Ты охотничек такой. Да. Ладно, я пошла собираться, нам идти надо. С катертью дорога. Сейчас куснешь опять, да? Это <laughs> все-таки куснул. Ладно, давай, пока.